Matei, patrão. Tô na cidade solar, dentro do Belo Horizonte. Ganho grana todo dia, é movimento essa cara. Jogo a fazer ele dar um backflip, eu atirei com cão. Yeah. Contando meu lucro no backseat, eu nem me importo mais. nos do trap real shooters Yeah, quem faz barulho gratatata Esse veio como é extendo Novo vagamente eu chamo de Meryl Ela disse que eu pareço com vilão Tava cap sujo, de gemelo Ela não lembro como é ser Muito rápido, fumaça do Kindle Ela matou o fantasia Então pra esperar o que se prometeu Conta que agora a 야간 우비면 내가 버티기 채치라 컨니나 너가 호방화된 샤마된 머리미 샤마지 디나 여기 못해서 versus 마스테라 메시오 내 일리고 Burping the stuff 줄여서 얼른 공포대로 읽고 샤마 샤마는 시 없어 아무스 만스 맨 drug dealer 스웨스 만스 맨 real killer 얘는 벌써 저 back right I get food like a real nigga I'm just a gal and I go nigga 원래 시야가 내 비밀 That's what's my that's the na cidade solar, dentro do belo Betai. Ganho grana todo dia, é movimento essa cara. Jogou fazendo dar um backflip, eu atirei com calma. Yeah. Contando meu lucro no backseat, eu nem me importo mais. Yeah. Como espero, menina, eu não tô sozinho, mano, cê tá. Yeah. Meus manos são trap, real shooters. Yeah. E quem faz barulho, grata, tá, Meus manos são trap, real shooters.